витископ. Так, ну что, у нас известны все составы на следующий год. Макларен наконец-таки подтвердил то, а, о чем все уже давно-давно знали. Они подтвердили Алонса. Теперь многие говорят, что это будет самая сильная пара пилотов. Хотя ты заметил <laughs> да, такую тенденцию, что везде, где Алонсо, кто бы ни приходил на парнике, везде говорят, что самая сильная пара пилотов. Ну, там питание с массой залишаються. Ну, поначалу когда Алонсо пришел в Феррари э, к массе, все говорили. Вот. Поэтому у нас Макларен — это Баттон Алонсо, Мерседес у нас без изменений Хэмилтон Росберг — Ну, Red Bull виходить у нас е, найбільш непередбачувана пара. Так, ми е, від Рікарда бачили багато чого хорошого в цьому році. Від нього чекатимуть як мінімум такого ж наступного, і це створить додатковий пресинг. Можливо, йому не вдасться себе так проявити е, на фоні Даніла Квята. Ну, взагалі для команди починається нова сторінка у команди Red Bull наступного року. Е, я не думаю, що буде великий прорив. Якщо вони закріпляться хоча б на цих позиціях, це буде великий успіх уже. Але якщо дивитися на весь сезон, то я б сказав, що враховуючи певні чутки, е, я б дав прогноз на те, що Алонсо зможе виграти хоча б одну гонку із Макларен Хонда. Ем, у Мерседес має бути менша перевага в цілому, тому що всі підтягнуться. Так завжди було, коли регламент залишався стабільним на другий рік, на третій. Всі ем, більш-менш підтягуються до схожих результатів. Ми вже в цьому році бачили кваліфікації дуже щільні, де в топ-10 входило там за пів секунди розриви. В Вильямсе без изменений. Э, Ботас Масса. Я думаю, это будет одно из самых интересных, наверное, соперничеств. Потому что ну, в этом году относительно на равных. Масса, как всегда, выстреливал под конец сезона. Ботас на- начинал очень круто, очень фантастически. Э, Все не ожидали от него т- такого. Вот. И Я думаю, что это продолжится, и это продолжится еще в более равных условиях. Почему-то мне так кажется. Подивитися на топ-5 команд. Е, Виходить у нас Макларен, Вільямс, Red Bull, Феррарі і Мерседес. То тут е, в кожній такий склад пілотів, який е, можна назвати топ-складом. І е, Е, не скажу, що в когось слабший. Е, Можна, якась у Red Bull може трошки слабший, але тут е, несподіваний фактор квята, в якого чомусь всі так повірили в команді, мабуть, щось знають, тому що вони так само чомусь дали Рікардо шанс замість Верня, коли здавалося, Верня там більше очок набирав і був більш очевидним вибором. Але як бачимо, вони не пригадали. Тобто в команді добре знають, як працюють пілоти. Це не видно з результатів на траси, можливо, але це точно знають інженери. І саме тому на перший погляд, е, найбільш непереконливий склад Рікардо Квят. Е, у нас із яскраво виділеним Рікардо і незрозумілим квятом може бути несподіванкою року. Я від цього складу чекаю, е, мабуть, найбільшого прогресу. А якщо подивитися на те, в кого склад найбільш збалансований, це, мабуть, Макларен Хонда. Тут Алонсо, який закриває майже все, Батон, який закриває дощові гонки то, то, що в нас в цьому році не було дощових гонок, вони точно будуть наступного року. Да. Так часто буває. Єдина проблема у Макларен Хонда кваліфікація. Алонсо ніколи не був кваліфаєром, Батон тим паче. І ось тут і ось тут можуть виникнути проблеми. Ну, Алонсо при цьому хорошо стартує. Тут треба подивитися, чи буде стартувати команда, тому що у Феррарі хороша була система. Е, як потім показала історія, і Вільямс хорошу систему побудували, і Маса показував старти. Е, от те, що мені поки що для команди Макларен Honda не зрозуміло, як будуть кваліфікації проходити. Від цього, зрештою, залежить, як буде розвиватися гонка. Ну і взагалі там дуже интересно вже говорять, що очень мощний, мотор, но очень ненадежный. Саме тому я думаю, що буде хоча б одна перемога. Е, десь зможуть зібратися вистрілити, але питанні надійності. Е, ну що ж, ми бачили тести Рено минулого року, коли вони проїхали 11 кіл за перші два дні з Red Bull, але потім були одними з найнадійніших в кінці сезону. Тому, я думаю, Honda теж разбирается. Да, тем более, ну, Макларен имеет заводську поддержку Honda, я думаю, що там мотористи Найголовніше, що у нас, судячи з усього, йде до того, що командам дозволять доопрацьовувати мотори протягом сезону. Е, пробили цю заборону в Рено і Феррарі. Це буде і на користь Хонді, якщо у них будуть проблеми на початку року. Е, і тому я думаю, що до кінця сезону з надійністю усі розберуться більш-менш. Вітіскоп спортивне відео. <laughs> Так, куди пойде Алонсо? Алонсо, червовий король.